la Cristina, sóc alumna de C2 i us llegiré una poesia d'en Joan Amades. Al jardí jo m'entraré i floretes colliré. Si vols veure ocells volar, vés pel maig a la muntanya. Si vols veure ocells volar, vés pel maig al calmar. Allí canta el rossinyol, la gualla i la cadernera. També hi canta la puput en temps de primavera. Ara la recitaré una poesia, els bunyols. Acompanyats els sols, que bons són els bunyols. Si són ben ensucrats, te'ls menges agrapats. I si no són també, que venen bé. Sucats en llet fan clar qualsevol esmorzar. Hola, sóc la Júlia i sóc alumna dels seus. Us llegiré un trosset de l'obra poètica de Mercè Rodoreda. En quin ombrívol paradís m'esperes, d'aigües planyents i d'arbres sense vent, engelebrit del teu des des desintiment, espectre de les meves primaveres, Enmig de tantes coses passatgeres, tu sol passaves ine inefablement. Sols vaig comprendre el teu llenguatge ardent quan ja amb les dures algues no vingueres. Hola, sóc la Marta i us vull llegir aquesta poesia. Estenc la mà, estenc la mà i no hi ets. Però el misteri d'aquesta teva absència se'm revela més docentment i tot del que pensava. No tornaràs mai més però en les coses i en mi mateix hi hauràs deixat l'empremta de la vida que visc, no solitari, sinó amb el món i tu per companyia, ple de tu fins i tot quan no et recordo, i amb la mirada clara del qui, del qui estimen sense esperar cap llei de recompensa. Soc la Victòria, alumna del C2, i us llegiré un poema de Miquel Martí Pol, Si parlo dels teus ulls. Si parlo dels teus ulls, em fa ressò cadiretes de boga i un ponent de colors. Els teus ulls, tan intensos com un crit en la fosca. Si parlo dels teus llavis, em fa ressò profundíssimes coves i rindes de peresa. Els teus llavis, tan pròxims, tan pròxims com la nit. Sota d'un sal estrany i la seva pau no es mudava. I qui d'uns ulls d'amor sotjant la seva gorga brava no hi ha vist terrejar l'engany i qui estima els seus dies un per la vàlua de l'altre estima com les parts iguals d'un tresor mesurat. I qui no va a l'encalç del record que fuig per un altre feliç és qui no mira enrere, on el passat insaciable que és ens lleva fins esperança, casta penyora de la treva que l'amor havia otorgat. Qui tampoc endavant el seu desig no mena, que deixa els rems i ajagut dins la frèvola barca, de cara als núvols mut, s'abandona a una aigua serena. Poema de Joan Salvat passeig. Dóna'm la mà. Dóna'm la mà que anirem per la riba, ben a la vora del mar, pategant. Tindrem la mira de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim amant. Les barques llunyes i des de la sorra prendran un aire fidel i discret. No ens miraran, miraran noves rutes, amb l'esguard lent del col·lapso discret. Dóna'm la mà i arrecera la galta sobre el meu pit i no temis ningú i les palmeres ens donaran ombra i les gavines sota el sol que llum, ens portaran la sala que amara, amor. Tota cosa prop del mar i jo, aleshores, besaré ta galta i la besada ens durà el joc de mà. Dóna'm la mà, que anirem per la riba ben a la vora del mar bategant. Tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim amant ja han salvat tot aixell. Mester d'amor. Si en saps el ple, no estalviïs el bes, que el goig de mà no comporta la mesura. Deixa't besar i tu besa després, que és sempre els llavis que l'amor perdura. No besis, no, com l'esclau i el creient. Més com vianant a la font regalada. Deixa't besar, sacrifici fervent. Com més roent, més fidel la besada. Què hauries fet si mories abans, sense altre fruit que l'oreig en alta? Deixa't besar, i en el pit, a les mans, a mano amada, la copa ben alta. Quan vegis, veu, curi el veire el temor, besa en el coll, la vella contrada. Deixa't besar, i si et quedava enyor, besa de nou, que la vida és comptada. Joan Salvat passeig, si anessis lluny. Si anessis lluny, tan lluny que no et sabés, tampoc ningú sabria el meu destí. Cap altre llavi no en tindria res, però amb el teu nom faria el meu camí. Un ram de noies no em fora conot, ni la cançó sota el drink de la copa, vaixells de guerra vinguessin al port. Prou hi aniria, mariner de popa, si jo posava la bandera al pal, i era molt alta, t'hi veuria dalt. Joan Maragall, l'ànima de les flors. Aquelles dues flors que hi ha posades al mig del caminal, qui és que les hi deu haver llençades? Qui s'hi ha tant s'hi val? Un poeta molt pobre, que és Miquel Lladó, que va néixer als anys 20, i vaig tindre el gust i el plaer de conèixer-lo i era un home doncs, amb una vida especial i va tornar al final dels seus dies, va viure a Andorra i a l'exili i quan va tornar al poble doncs, jo el vaig conèixer, vaig parlar amb ell i, i realment vaig descobrir la seva obra tard perquè és molt interessant. I, bueno, i, el, poe i el poema parla del, del meu poble, del terreny del meu poble. Esse sempre present en aquesta terra grassa, amiga de tots els vents, mare de pins i olivers, de perdius i cogullades, de camperols i ametllers, llangardaixos i argelaguis. Esse durant tot el dia, azur, sol, fulles i vent, i de nit, sota els estels, esse terra, terra muda, esse terra eternament. De quin poble, Inés? De quin poble? Castelldans. Ahà. Uh -huh. D'estimada Marta, Miquel Martí Pol, i bueno, l'he escollit perquè en el seu moment m'he recordat que el vaig llegir, tot i que és un poema d'amor amb una altra persona, vers d'aquelles coses que t'agafen més jove no? i, i apliques una mica a la vida en general no? i m'agrada molt. Diu així, molt estimat i molt estimo encara. Ho dic content i fins un poc sorprès de tant d'amor que tot ho clarifica. Molt estimat i estimaré molt més, sense cap llei de mirament ni traves que m'escatimin el fons del plaer que molta gent dirà incomprensible. Ho dic content, molt estimat i molt estimat. Vull que tothom ho sàpiga. Molt bé. He triat un poema del Màrius Torres perquè és lleidatà i he, he triat el que més conec, que és el de la ciutat llunyana. Ara que el braç potent de les fúries a terra, la ciutat d'ideals que volíem bastir entre runes de somnis colgats, més prop de terra, pàtria, guarda'ns, la terra no sabrà mai mentir. Entre tants crits estranys, que la teva veu pura ens parli, ja no ens queda quasi cap més consol que creu i esperar la nova arquitectura amb que braços més lliures puguin ratllar el teu sol. Qui pogués oblidar la ciutat que s'esfonsa, més llunyana, més lliure, una altra n'hi ha pot ser, que ens envia per sobre d'aquest temps presoner, batecs d'aire i de fer, la d'una veu de bronze que de torres altíssimes s'allarga pels camins i eleva el cor i escalfa els peus dels pelegrins. Bravo! Érase un elefante boca arriba, era un narizado. narizado, érase un esporrón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las doce tribus de narices era, érase una nariz, érase un narcisismo infinito, muchísima nariz, nariz tan fiera que la cara de Naz fuera delito. Sebastià ha fet una descripció del riu Segre, de quan anem passejant per aquí i què ens trobem. L'autor no el coneix, no el coneix ningú, però està aquí, a la sala. Sí, <laughs> sí. és la mà, és un llibre de la mà. Diu, on has deixat la fals? Ja ens hi va dir... Bé, començo. Bé, el Pancho està aprovat ja. dir... <laughs> hi ha nota, hi ha nota. Es diu Passeig pel segle. Això ho vas eh, dedicar a la, a la Nuspea. Si de fos tombo pel riu, la calor es fa insoportable. No he tingut un dia mal. He estat tot ventatiu. Si fos tombo pel riu. Castanyetes de cigonya campanetes de mil grills. En jocs tornen els perills i en coratge la vergonya. Castanyetes de cigonya. Entre els arbres i una canya, a aromes llorà i al gent. Sota un, salse floranès, una mora ja s'hi afanya. Entre els arbres hi ha una canya. A la llum d'una clariana, uns prínceps de Bangladesh les doncs daus tiren cap a l'eix, d'una mística llana a la llum d'una clariana. Més enllà d'una banqueta, toca rei una guitarra. Uns negrets sota, la, sota una barra encenen una trompeta més enllà d'una banqueta. L'equip de l'imperi asteca juga un partit de futbol quan els més petits fan gol rebrota la mata seca, eh, l'equip de l'imperi esteca. Branda en foc la mangala, un gitano romanès. Una russa s'alça més la mitgeta dalt de l'escala. Branda amb força la mangala. Dins aquesta dansa fina no hi, ha, no hi ressona tot, tota, nit, eh, tota, diu. tota, no balla al riu és maldestre i ja no afina, dins d'aquesta dansa fina. del poble de Correc, al cafè antic, en Martí i Pol era molt amic del llac i, i va deixar un, unes poesies escrites. I vaig visitar-ho i ho veia. Diu, al cap del cafè antic quan la cervesa desvella somnis pels senzills, Traguem les vinyes amb les estelles i fem l'amor a vins humils. Ella té uns ulls de poesia, tu el cos de cirera florit. Alguns festegem la Maria, mentre jo et guanyo el verxís. Poemes, <laughs> això és fort, eh? Bé, jo vull, vull que conegueu a un, a un poeta que es diu Jaume Invernon, és de Pons, no és conegut, però per mi és un gran poeta. I diu, es titula Hi ha tant de tot, encara, encara hi ha paraules màgiques, graons que pugen, fonts que ragen, braços a punt per l'abraçada. Uns d'infants ofrenant mirades i veus conegudes que ens criden. Encara hi ha uns versos que esperen i d'altres que repten audaços al cor, amb somriures i llàgrimes. Hi ha pells amb regust de carícia i una boca que el ves convida i molts dies al calendari per celebrar com mai la vida. Molt bé, amor. Es diu per l'estimar, amb això que li tapa la No, no te la tape, eh? Um, per no estimar-te, estimaré la veu que em diu tot allò que no goses. Per no mercir-les, he estimat només el perfum de les roses. Per no estimar-te, oblidaré una llit i em faré una cançó amb l'alegria. Una cançó per dir-la cada nit com qui diu una rara lletania. Per no estimar-te, t'he estimat molt més. I ara dins meu, tot és la, meva, la teva crida. Ni inquietud ni plany, Tu, tu només meravellosament em, em parasites.